Na casa 2.4 representaremos as metodologias de práticas esportivas e de alimentação que vamos manter. Ou seja, se vamos praticar crossfit, ou natação, ou artes marciais, é, esses é, é, termos devem ser representados aqui, junto também com os métodos de alimentação. Se estamos falando de uma alimentação vegana, ou uma alimentação baseada em proteínas, enfim, existem muitas é, dietas específicas com diversas finalidades específicas e que devem ser representadas nessa casa.